do Bronka przylatuje kolega od jakiegoś czasu, kolega albo koleżanka, no bo to nie wiadomo właściwie, i mi rozrabia w moich kwiatkach. Ej! No i sobie wydają. Ej! Rozbójniku, zastaw! W ogóle się mnie nie boi. Oj, oj, akcja była. Ciekawa jestem w jakim celu. Czy seksualnym, czy jakimś wrogim. Zostaw mi moją doniczkę. Ej, Zostaw. No przecież. No to bardziej wyglądało jak atak. No to dopiero akcja. No nie wiadomo, czy to ten bronek broni swojego terytorium. Czy oni są, są do siebie, nie wiem, czy oni się po prostu wdzięczą do siebie. то Chyba bym nie chciała, żeby któryś zrobił sobie krzywdę. No ten drugi gada jakoś inaczej. bezpieczny dystans póki co. wygląda na to, że Bronek go jednak przegania. Baksana nasıl gümüş o. Bu wiem. Tak niedługo będę miała cały balkon pobrudzony. Nie wiem, co z tej akcji wyjdzie. No przede wszystkim nie chciałabym, żeby sobie zrobiła jakąś krzywdę. czy się skupią. Nie wiem. chyba już wystarczy tego oglądania. O tym wiadomo, jak długo to jeszcze będzie trwało tutaj. No to pa. Co? że już tego starczy. No to pa.